Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a părăsi. Este un verb dur care mm, te duce cu gândul numai la lucruri destul de neplăcute. Însă mm, azi m-am hotărât să-i schimb mm, coloratura și să spun că m-am hotărât să părăsesc pe Silviana cea tristă, supărată, blocată, pe asta blocată, nu știu dacă o să reușesc, dar pe celelalte două da. Și mă simt foarte bine. Ce crezi despre verbul a părăsi? Pa, pa!